Nimekuwa nikiulizwa, je, naweza kutumia simu kufanya graphic design? Basi video hii inaenda kujibu swali hilo, nyinyi ambao mmekuwa mkihitaji kujua unawezaje kutumia simu kufanya shughuli za graphics. Katika video hii tutajifunza namna gani ambavyo unaweza ukatumia simu pamoja na software ambayo inaitwa Canva Design kudesign poster au design yoyote ile ambayo inahusiana na graphic design hatua kwa hatua.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 Uh, bila shaka uko poa, mimi binafsi niko vizuri. Kama uko poa, usiache kulike video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini pia kama hauko poa, pia usijali, hakikisha kwamba unafanya unachokipenda ili uweze kuenjoy maisha. Uh, nilishafanya video ya kueleza Canva design ni nini, so nimekuwekea link katika description hapo, unaweza ukatazama nilikuwa nafanya comparison actually kati ya Adobe Photoshop pamoja na Canva design, lakini kwa ufupi tu ni kwamba Canva design ni graphic design software ambayo mimi nasema ni all in one kwa sababu kupitia Canva unaweza ukadesign poster, unaweza ukadesign cover e, ya music, unaweza ukadesign flyer, unaweza ukadesign presentation, unaweza ukaedit video e, kila kitu kinachohusiana na graphic design. So ni software fulani ambayo ni simple kuitumia eh, lakini pia unaweza ukaitumia kwenye kompyuta, kwenye tablet, lakini bila kusahau kwa mwenye simu. So uh, kama unatumia android au unatumia um, uh, apple simu yote ambayo ni apple unaweza kufanya design hizo very simple so ukikliki utaona au baada ya kuifungua interface yake ndivyo inavyoonekana kama hivi so ukiwa kwenye menu au ukiwa home kwa kutumia simu hapa juu itaonekana uh, profile yako kwa maana unapoingia itabidi ulog in so kwa sababu ni software ambayo ni, ni free software na unaweza kulipia pia kuna pro version so nimekuwekea link katika description hapo unaweza ukabonyeza hiyo link ili uweze kusign up so unaweza ukatumia na hii tutakayotumia leo ni free kabisa tuta, uh, tuta design music cover ambayo ni very simple lakini hatua kwa hatua na nitakuonyesha namna gani interface ilivyo so ukifungua kwenye hii menu unaweza ukaona utaona vitu tofauti tofauti kuna template kuna project kuna brand kuna content na vitu vingine vingi kama hivi so kuna Canva Pro pia kwenye hii menu hapa chini unaweza uka upgrade na kwenda kwenye uh, pro ambao unakuwa unalipia kama dola 12.9 kwa mwezi kitu ambacho kitakuofa vitu vingi zaidi lakini hapa kuna project uh, Canva design na tabia ya kusave project ambazo unazifanya. Kwa ukiklik hapa kwenye project uh, design zote ambazo ulishawahi kufanya utaziona hapa na utaweza kuzi access ama ni kuedit au kufanya kitu chochote. Lakini pia ukija home, home sasa ndio utaiona interface. So ukiangalia hapa juu unaweza ukaona kuna for you, kuna whiteboard, kuna social media. Ukiklik hapa kwa mfano kwenye social media utaona huku chini zinakuja collection ya template nyingi. So unaweza ka Instagram zitakuja kwa ajili ya Instagram uh, pekee. Kwa unaweza ukatengeneza story, unaweza ukatengeneza uh, Instagram feed za kuweza kupost kama hizi ambazo ni square e, na zingine nyingi na zingine zinakuwa ni design tayari ambazo zimetengenezwa. Unachofanya ni kukliki kubadilisha picha, boom, na text unakuwa umemaliza. Lakini pia kuna presentation, unaweza ukaandaa presentation ya peji nyingi kadi unavyoweza lakini pia kuna videos, so unaweza ukaedit video 108 eh, video za Facebook eh, edit video ambazo uh, kama unavyoona hapa za size tofauti tofauti na huko chini unaweza ukaona kuna sample ya video nyingi ambazo unaweza ukazitumia kuedit lakini kuna marketing pia kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukaviandaa kama ambavyo unaona unaweza ukadesign logo unaweza ukatengeneza flare unaweza ukatengeneza business card unaweza ukatengeneza bana kwa ajili ya blog au website eh, unaweza ukatengeneza facebook ads eh, na vitu vingine kama hivi so kuna design aina nyingi lakini sisi leo tuta design poster so nitakuja hapo kwenye social media utakliki uh, ah, ukisha kliki hapo utatafuta uh, poster ambao ni square lakini nita design poster ambao ni very simple so tuta customize poster ambao tayari iko humu lakini unaweza uka design from the scratch so kwa mfano ukisema nataka ku design instagram post ambao ni square utakliki tu hapa ukisha kliki hapa itafunguka uh, blank page ambayo itakuonyesha so hapa kuna option nyingi unaweza ukaona huko yes, zinaonekana kama hivi ziko nyingi sana ziko nyingi mno lakini pia una uwezo wa kuzifilter kwa kuchagua hapo unataka za aina gani unataka modern unataka eh, minimalist unaweza ukaapply zitakuja tu zile ambazo ni ni modern na ambazo wewe probably unaweza kuzitaka so lakini pia una uwezo wa kutype hapo ukasema bwana mimi nataka music cover labda so una click hapa na unaandika labda music kitu kama hichi so kitu kama hiki ukisechi um, itaweza kufunguka au kulodi kama hivyo lakini pia hizi zitakuja nyingi eh, unaweza ukaona zimekuja hapa so kwa mfano uh, mimi nitataka kutumia design hii hapa so tukiklik hapa uh, itafunguka design kama ambavyo unaweza kuiona yeso hakikisha huko kwenye internet au uko connected na internet ili uweze kuaccess au kuona design zako yeah, so itafunguka kama hivi. Hii ni design ambayo mimi ni, ni, ya, nilikuwa nimeshai customize kwa kwa vyote vile imeweza kubadilika na imechange, so iko kama hivi. So tutarudi huku, tutaanza uh, from the scratch namna gani tutengeneze uh, design zetu mpya. So utakuja hapa kwenye templates, utakachofanya utaklik kwenye music cover, kisha uta search ili uweze kuchagua kuona uhuru wa kuchagua posti yoyote. Kama ni food utaandika food, kama biashara yako ni chakula unataka kutengeneza posta ya chakula e, kama ni issue za marketing utaandika marketing. Kwa hiyo mimi nimeandika music kwa hiyo tutashuka tuweze kutafuta post ambayo inaendana na sisi tuweze kuiedit within a short time, kwa sababu natumia simu. Unaweza taka umekaa huko kwenye gari, uko zako umetulia, uko sehemu umeagiza msosi, so unaweza design uh, kwa design posta yako tu chap na uka huweza kushare kwa ajili ya kuweza kuwapa watu wako taarifa au kufikisha ujumbe fulani katika namna ambayo ni very simple. So posta yetu ni hii, so utakuja hapo utakliki. Tumeichagua hii, lakini unaweza ukachagua nyingine yoyote ambayo ziko nyingi, lakini pia una uwezo wa kudesign, uh, kudesign from the scratch kabisa kitu ambacho wewe unataka kukifanya kitokee. yeah so itafunga kama hivi so ikifunga hapa unaona kuna text kuna picha ya mtu so hapa sisi tutakachofanya tutabadilisha kitu kimoja baada ya kitu kingine so ni very simple tutakachofanya tutakuja hapa tutakliki kwenye picha so ukisha click kwenye picha itatokea maki kama hizi ambazo zinaonyesha placeholder utakuja hapa chini kwenye place, uh, replace utaklik kwenye replace baada ya hapo utakuja kuupload so unaweza upload from gallery kuna upload kuna photo kuna video so unaweza ukaweka kitu chochote kile lakini je sasa unawezaje kukata picha kwenye hii software ya Canva una uwezo wa kukata background ya picha, lakini nitakuwa umelipia uwe na pro account ambayo nitakuwa ulipia kama dola 12 kwa mwezi, lakini kuna njia nyingine ambayo unaweza ukatumia. So utakachofanya utaenda Google, tutaenda Google ili tuweze kuondoa background ya picha kwa sababu kwenye hiyo cover nitakuwa tuweke picha so utaenda tu google utaandika uh, remove background kama hivi alafu uta search kishafunguka utakuja upload image so kisha click hapo itakuja option ya kuupload picha kwa uta click hapo kwenye upload image baada ya hapo utatafuta picha ambayo unataka kuitumia kwa kwa mfano um, picha ambayo unataka kuiondoa background labda ni hii lakini hii hii ishaondolewa background tayari kwa labda tutumie mfano hii yes kwa mfano hii so uta upload so huu ni mfano mi picha yangu ambayo nitaitumia tayari nimeshaiondoa background so utakuja huku utaiupload picha baada ya kuupload hii software itafanya kazi kubwa itaiondoa background baada ya kuondoa utakuja hapa download uta download tu picha yako itaweza kuwa downloaded na itahifadhiwa kwenye simu so nitarudi kwenye pro, uh, kwenye programu yetu nita click hapa Actually nitatafuta picha ambayo mimi nataka kuitumia. Picha yetu ni hii hapa. Mimi nishaiondoa background kwa kufuata process zile ambazo umeweza kuona. So baada ya hapo nikiklik itakuja ku replace picha. Kwa hiyo nitakuja nitaweka kama hivi. So unaweza ukaona, lakini unaweza ukaivuta uka, uka scale picha ikawa kubwa zaidi e, kama unavyotaka kama hivi kisha utakuja kwenye text. Kwa mfano hapo unaweza ukasema hizi new album, labda mimi nataka niache hivyo, lakini ukisha kliki hapa chini kuna kuja na uh, option tofauti tofauti kuna edit kuna font kuna font size kuna color kuna format na vitu vingine kwao unaweza ukasema color nataka nibadilishe color ukiklik kwenye color zitakuja rangi tofauti so unaweza ukasema nataka niweke white lakini pia unaweza uklik na haya maandishi hapa chini unaweza ukaya edit kwa kuyabadilisha ukidouble click inakupa nafasi ya kuweza kuchange so mimi nitaacha haya haya so kwa sababu nataka kuonyesha tu mfano baada ya hapo nitakachofanya nitakuja kwenye text pia color, nitabadilisha nitaweka rangi nyeupe, lakini ta edit zaidi, nitakuja kwenye format, nita click hapa kwenye B kisha nitahakikisha maneno yako bolded ili yaweze kuonekana vizuri, lakini hapa juu haya hapa nitayabadilisha. Utakliki pembeni, kisha utakliki hapa kwenye haya maneno madogo haya, yes. Baada ya hapo nitayakliki, kisha kliki, unaweza ka double click ili uweze ku highlight ili uweze kuya rename. So mi nitaandika yes nita type kama hivi baada hapo nita change color pia nitakuja kwenye rangi au naweza nikaacha rangi hii hii yes so ikawa rangi kama hii so labda naweza nikasema nataka nibadilishe background so nitakliki huko kwenye background au nitakliki hapa kisha kliki background hii inakupa option ya kuichange color so utakliki kwenye color hapa unaweza ukaona ukikliki hapa inabadilika rangi unaweza ukabadilisha rangi ikawa hii unaweza ukaweka white yes unaweza ukaweka rangi hiyo hapo lakini unaweza ukaweka rangi hiyo hapo so vyovyote ambavyo utataka kufanya lakini bado una option ya kufanya uh, unaweza ukaadi ili uweze kubadilisha uh, background hiyo uh, ukaweka background yoyote ambayo unataka wewe yeah, unaweza ukaona kuna vitu vingi vya kufanya so unaweza ukaadi elements kwenye kwenye uh, design yako kama hivi so unaweza ukasema labda nataka niongeze element hii hapa so unaweza ukaklik hii alafu chini hapo ukaiweka kama hivi alafu kaivuta kitu kama hiki yes chini hapo ukawa kwenye hizi text za chini ukaamua kubadilisha. Lakini ukitaka kuzoom pia unaweza ukashikilia simu yako ukazoom kama hivi ili uweze kuona vizuri. So maneno ya chini pia unaweza ukasema unayabadilisha, ukaandika labda yes. Halafu baada ya hapo unaweza ukasogeza huku ukaadi logo kwa sababu hii ni music cover, so ujumbe labda tunataka tupromoti promote watu waweze kustream kupitia Boomplay. So nitaweka logo ya Boomplay, nita add to page Yes, so naweza nikaiskeli kama hivi, nashika kwa chini, unaweza kuiskeli hivi, alafu utaiweka. Ukikosea unaweza ukaklik hapa kwa undo baada hapo unashika hapa unaivuta chini kama hivi kwa unaweza ukaweka hata hapa alafu kliki hapa unakuja add to add text ukisha kliki add itakuja kama hivi utabonyeza kwenye text na text kuna option ya text mbalimbali kwa unaweza ukaja hapa ukasema add subheading na hiyo subheading utai double click utasema labda stream trim now. Baada ya hapo, text hizi ukiwa bado umezishikilia, unaweza ukaja kwenye fonti ukapunguza. Hii iko 66 ukaweka uh, fonti ikawa ndogo kama hivi, lakini ukaja kwenye uh, format ukasema nataka ni bold, kwa unaweza ukabold hivi ili iweze kuonekana vizuri, kisha ukaibeba ukaisogeza huku ukaisogeza upande huu kitu kama hiki so hizi pia unaweza ukazichange kala au unaweza ukaacha hivyo kama ilivyo so kizoom ki out kidogo hivi unaweza ukaona namna ambavyo uh, posta yetu ilivyo hii unaweza ukaisogeza huku yes so stream now labda hii background naona kelele rangi imekuwa kali sana tunaweza tukachange color naweza tukajaribu rangi tofauti tofauti inaona imeificha yes tunaweza tukaweka rangi hii hapa rangi nyeusi iko poa so labda huyo hapo pia tunaweza tukaweka rangi nyeusi kitu kama hiki ili aweze kuonekana vizuri yes so baada ya kumaliza kama utakuwa satisfied na unaona post yako sasa uh, at least imependeza kwa sababu nataka iwe simple tusipoteze muda mwingi unaweza ukasema sasa uh, niko satisfied namna gani na export au kushare unakuja hapa juu utakliki kwenye hichi kimshale ambacho kimepandisha hapo juu kisha utakuja kwenye option kuna share link kuna gmail kuna more apps so utaklik download uh, utaweza kuidownload na hapa utaona suggested format utakuja utaklik hapa wameandika pdf lakini narekomendi uweke png uh, au jpeg hiyo ndo nzuri zaidi so utakuja download uh, canva design itaprepare design yako na kuweza kuidownload very simple na una, unaweza ukatoa kitu ambacho kiko very smart na kina mwonekano mzuri so kishamaliza itakwambia saved to your gallery kwa hiyo unaweza ukaja kwenye gallery yako sasa uweze kuitafuta kwa ajili ya kuweza kushare sasa uh, posta yako ambayo umeidesign tu kwa kutumia dakika chache sana kwa kutumia Canva design. Unaweza ukaacha maoni hapo chini. Je, kama unatamani tuweze uh, kujifunza au niweze kuandaa kozi ya namna gani ya kutumia hii Canva design kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuenjoy. So mimi nitakachofanya nitashare uh, Canva, nitashare posti yetu kwenda kwenye uh, namba yangu nyingine zinakuja text hapo chini kwa sababu ni free ukiwa umelipia haziwezi kuja lakini hata hivyo haziwezi kuathiri chochote so hii ndo design ambayo tumeweza kuiandaa so nimeweza kushare na unaweza ukaona namna ambavyo inaonekana iko very smart na ni very simple na tumetumia dakika chache tu kudesign kwa kutumia simu yako tu ya mkononi Uh, nimekuwekea link katika description hapo, unaweza na wewe ukajaribu kufanya kitu ambacho unaweza ukabonyeza hiyo linki ukasign up kwa kutumia email ukaanza kuenjoy kutumia Canva design. Um, bila shaka umeweza kujifunza na kuenjoy darasa la siku ya leo. Uh, usahau kusubscribe, lakini pia share na mtu yoyote ambao unatamani au unaona kabisa anaweza kufaidika au kujifunza kupitia video hii. Naitwa Joel Kadaga, unaweza ukanifuatilia Instagram kwa jina la Joe Media Group. Pia huko kuna content na tips mbalimbali mbali ambazo huwa anaweka kila wiki. Otherwise sina la ziada. See you next time.